One hour later. ini Empat ya. Oh, okay, okay. Aku tunggu korang ini empat. Silakan, silakan. Hai, dozo, dozo. Oh. Yoroshiku, yoroshiku. Aku tengah kat katil main game sambil makan. Apakah kau? Dah lah, baring. Lepas tu makan. <laughs> main tu, game. Main game. Kalau headset Burger tiga lapis. Macam tiga okay, eh, lapis perut lah. kau. Handset lah. <laughs> tiga lapis perut kau. <laughs> Ada orang tembak aku <laughs> Daripada pun. Tunggu di situ Aku heal Aku ada Aku ada kata-kata terakhir yang aku nak kau sampaikan Pada Sila meninggal <laughs> Jaga motor aku elok-elok Ah, ah. Aku nak mikir <laughs> Oh Oh apa Raymond lah cepat sampai lah Sampai kat aku lah Oh no Raymond <laughs> Oh ho ho dia Hmm mission impossible <laughs> Boleh boleh boleh Kau, kau mana kau ah? buat apa What the fuck <laughs> Habis Weh, Milo sampai dah weh. Woi. Woi, tu aku masuk. <laughs> kuah hai Jordan. Kita melik. <laughs> Apa benda ni remon? Sabar. Apa? Kalau dah aku tak aku tak <laughs> Dia punya enjin kat belakang lah bongo. Dah. Aku dah masuk sekolah balik. Sorry. Aku dah masuk sekolah lah. Tadi aku datang sama Gahan, ha, tak nak. Main jauh-jauh. Bye-bye. <laughs> Mission failed. We'll get them next time. Apa benda Milo? What the freak ada is orang, that? Ada orang, ada orang balik ni. Ada flare. orang balik ni flare. Sekejap, barang turun kat mana tu? Ni ni ni, kau tengok atas ni. Dekat je ni. Oh, okey okey okey. Jom set position. Ha oh, eh. Eh aku risau dah kalau aku duduk ke belakang ni Keep quiet, keep down and keep quiet Shoot What? What the fuck? The fuck? All around me are familiar faces Worn out places Kau tahu Milo sebenarnya dia ukur tau Dia tengok kau punya perut Ah, kau dia orang dah call Okay bye Alah Alah Janganlah cantuk terus Agak-agak lah Hmm Ready ready Ready je lo Ready cakap lah Cakap lah Satu game lagi Satu game lagi Start je dulu Start je dulu Hang call Sambil call tu hang main game Yes Inilah masalah eh Dah dapat hmm. awet, member lupa Hmm Nyabok. <laughs> <laughs> Ini species species traffic light kosong 0.1 second dah jadi green light dia. Ping. Oh oh oh oh oh oh. Bahai. Kenapa tu mati? Sorry ni. <laughs> Serius ah. Okay kali ni kita bukan mati.